今天拿这条新造回来的船去破海，然后今天带上老婆。 好，拉一个。 够力了！哎呦哎呦，跑了跑了！ 今天没有收获，带老婆过去没有收获。夫妻去啊，都几条大的，这是虾。哇，有十斤八斤虾，这里面有来龙。那我们就拿上市场去。拿上去卖。你有没有见过拍像放网子里的？嗯，像放网子里做橄榄视频。三十二。 <laughs> 赚两分钱。 一个月到一张啊，手比都亮的。哦，那的，嗯，太老了，路个。螃蟹要吗？生在卖快差不多完了。那我不管了，我先绑青蟹先了，等一下绑完再拍了。等老婆卖了，没空了，下船干工，那船还没有洗过。 那今天的视频就到这了，谢谢大家的观看。这就是这边的市场了，那市场还没有搞好，所以都是这是临时市场。这是一个老板，不管老婆了，老婆在卖了，回家了。